दीक्षा भानुप्रिय शहीद हेमंत करकरे को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद अब भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने रविवार को बाबरी ढांचे को गिराने का नया बयान देकर सियासी सनसनी मचा दी है उन्होंने कहा कि वे इस विवादित बाबरी ढांचा गिराने गई थी उस पर चढ़कर तोड़ा ढांचा तोड़ने का मुझे गर्व है ईश्वर ने मुझे अवसर और शक्ति दी थी इसलिए मैंने ये काम कर दिया मैंने देश का कलंक मिटाया था उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निश्चित रूप से बनाया जाएगा साध्वी के इस बयान पर आयोग ने संज्ञान लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सुदामा पी खाड़े से मामले की रिपोर्ट मांगी थी इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी खाड़े द्वारा प्रज्ञा को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है प्रज्ञा ने जवाब देने के लिए समय की मांग की है